Hi almal, Heidi van Stencil Works hier. Ek wil vandag 'n kort videoetjie vir julle doen om te wys hoe maklik jy kan decoupage die nuwe Karoo Chic papier. Karoo Chic het 'n papier uitgebring. Dis nie regtig papier nie, is ook nie 'n uh, eh, materiaal nie. Dis daai tussenin tipe ehm um, ek weet nie of jy dit 'n materiaal moet noem of jy dit 'n papier moet noem nie, maar Dit werk verskriklik lekker. Dit is nie soos papier wat krimp en bubbles maak as jy dekopasie nie en dit is nie so dik soos materiaal wat wat geneig is om jou produk uh dik en moeilik te maak om mee te werk nie. Hierdie is verskriklik maklik en ek gaan julle nou wys hoe om dit te doen. Eerstens vat jy jou papiertjie en jy sit hom nou waar jy hom graag sal wil hê. Nou al produk wat jy nodig het om hierdie vas te sit is 'n baie goeie sealer. Ehm um, hierdie is 'n sealer wat ek in my winkel verkoop, maar enige sealer kan gebruik word. Al wat jy doen is jy gooi 'n bietjie uit in 'n houer. As jou kwas binne in jou houer kan pas, gaan na voor. My ek het gebruik die Hamilton kwasse. Hy's 'n lekker breë kwas. Ehm um, en hy gaan nou ongelukkig nie binne in my houer in nie. So dit was die rede hoekom ek dit uitgooi. Al wat jy doen is maak seker jy sit genoeg van jou sealer op jou kwas so hy kan lekker gelaai word. Hou vas met die een hand en begin en smeer dit aan. Ek weet dit lyk dik en dit lyk morsig, maar dit werk. Want omdat jy hom nou dik aansmeer, hoef jy nou nie onder te smeer eers nie, jy smeer sommer reg deur. Hierdie is vir my die maklikste manier. Ehm um, wat vir my werk, wat jy kan doen is laai weer vir jou sealer op jou kwas en gaan vir albei jou rande oor. En maak seker hy's goed nat. Omdat dit winter is, word hierdie bietjie vat dit bietjie langer om droog te word. En ag, terwyl ek besig is, ek is sommer nou besluit seel ons sommer nou maar die hele ou dingetjie. Dan weet jy sommer ook jou rande is goed geseel en dat jy nie 'n probleem gaan hê dat jou goed nie sak vassit nie. Goed. Daar sy. Jy sal sien as ek kom teen 'n helling hou, daar is nêrens 'n bubbel insig nie en dit het nie eers moeite gevat om dit te doen nie. Al wat jy nou doen Wag 2 ure, dit is winter. Dit vat regtig langer om droog te word. So ek los my goed om uh ordentlik droog te word doen iets anders, maak vir jou koffie, whatever. En na 2 ure kom terug, gee hom nog 'n laag, wag laat daai laag droog is en doen nog 'n laag. Ek doen 2 laag uit en uit oor die rede is ek wil my goed goed geseël hê. En dis so maklik soos dit. Mense sê Karoshik se papier is regtig so maklik om mee te werk. En ek soos ek sê, dis vinnig, dis maklik en dis goedkoop. So Dit was nou die vinnige video. Ek hoop dit het julle gehelp. Vir enige navrae kan julle my enige tyd kontak. Baie dankie. Lekker dag julle. Bye bye.